So, what's up guys? Good morning, this is Madam Gaming and ngayon na ang bagong season ng Rules of Survival. So, hindi tayo nakapagpag-grandmaster, master lang inabot natin. So, ngayon is season 14 na ng Rules, ba? Diba? Tingnan natin kung anong bago ngayong season. So, sa master is may reward ka syempre. And the season is real! guys, eh, platinum na tayo. Siyempre, kailangan natin bumaba ng isa. So guys, syempre, every update, lagi namang may bagong set. So ito yung bagong set. Parang origami yung dati nga na ito ah. So makuha mo siya, hindi ko alam kung sa pagtatapos. Ba't ito, teka tingnan natin. Oh yeah, so pagtatapos siya guys. So this is a monthly offer. Sa monthly offer siya guys. So origami ito malamang. So yun nga guys, meron siyang sword, and eh, meron din siyang barrel. Meron din barrel. Ito yung mili niya, then may barrel. And meron siyang glider, which is isda. Isda siya guys, isda. <laughs> Kasi manga siya dahil black and white yung color na gusto ko yung color niya. At simple lang. Then, yung damit niya is ito. So, panlalaka lang siya. Siyempre, mostly naman tayo gusto babae yung ginagamit. Sa time. Yun. Then, ano pa bago? Which is yung manual. Check na natin. So, yung manual natin guys, ito yung laman niya. na may bagong grenade. Bagong set. And bagong baril, which is PP9. Oh my god, it's not PP19, it's M16. Pero ito yung bagong baril mga lodi. Alam, yeah. May panlalaka rin tayong nakulay pink, which is good. Gusto ko yung buhok. Ang ganda kasi kulay pink. Then, meron din tayo dito bagong crowbar, which is, which is popsicle stick. Napaka-cute. Ang bagong damit para sa mga lalaki. Wow, ganda ng baril na yan ah. Feeling ko yan yung nasa dulo. So, 49. So, may bago rin set dito. At nahilig yung rose na may mga buntot-buntot ah parang Phoenix, di ba? Medyo masakit sa mata kasi haharang yan <laughs> pag bumabaril. Then meron din siyang turn na panlalaki. So, ayan na nga yun. Then, nasa 58 na tayo. Wow. This is cute. Para to sa turn na nung panlalaki kanina. Then, syempre, inabangan natin yung pang number 70. So, this is Fly's water na lollipop! This is so cute! I like it. At yung pinakahuli guys, issue M134 na teddy bear. What's this? Baril ba to? Hmm. Then, syempre, sa, ano, yung libre, makakuha tayo ng AWM, ay, AKM na guitar. What the heck? Ang ganda nito, guys! Halos, para siyang mamahaling VIP, di ba? At least bumawi yung oras sa atin sa magbibigay ng magandang skin para sa libreng manual. Ang ganda nito guys, promise. Ang ganda, ganda. So, yun, isa lang yung VIP ngayong season para sa libreng manual. Pero, I guess it's worth it. Ang ganda. So, yun guys, yung bagong update. Sana galingan natin this season. Less toxic, eh, less toxic and enjoy natin yung game. Don't forget to hit the like button subscribe, and punta sa live ko tuwing umaga and hapon sa Madam Gaming. Okay? Bye-bye! しまえばきっとこの夏は充実す